Kuweka utu wa mtu hadharani ni kama tayari umedhamiria huyo mtu kumchafua, tayari ushadhamiria kumchafua, kumshusha. Ndio hiyo, ndio tafsiri yake. Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV katika mwendelezo wa habari, matukio pamoja na mikasa. Siku ya leo nakuletea exclusive interview.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 Mimi naitwa Kelvin Shayo. Mambo vipi? Okay. Uko vizuri? mm -hmm. Kwa majina unaitwa nani? Uh, mimi naitwa Crush Hassan au Asha Hassan. Kwa watazamaji wanaotazama Tiki TV sasa hivi, naamini kabisa hii sura sio ngeni katika macho yako, na kama ni ngeni, basi kuna mtu ambaye pia ukimwangalia unaweza ukasema duniani wawili wawili amefanya kazi ya sanaa na bado anaendelea kuifanya kazi ya sanaa, lakini kilichofanya siku ya leo tunazungumza naye sio hayo ambayo anayafanya, ni kuhusiana na situation ambayo imetokea na imekuwa gumzo mitandaoni kila kona kuhusu hizi video ambazo zimevuja au kuvujishwa, tunaweza kuzungumza kwa maana nyingine. Ni hali ambayo mimi baada ya kupata taarifa, nimepata taarifa kwamba madam hali yake haikuwa nzuri na alilia sana. Watu wa karibu ndo wakaniambia mtafute. Mimi mwenyewe nikawa najiuliza baadhi ya maswali ambayo nitakuuliza mwishoni kidogo, ila kwanza, wakati hili tukio linatokea na kabla ya kutokea, kwanza tuanzie tuanze nyuma kidogo. Umetaja jina la Akrash au Asha, Akrasha, Akrasha au Asha, au Asha Hassan, mm-hmm. ila tunamfahamu ambaye mnafanana anaitwa Irene Uwoya. Hapo kwenye kwenye kufanana ni kwamba mnafanana tu au wewe unamfahamu vipi Irene Uwoya? Kwanza tuanzie hapo. Mm, kwenye kufanana si, sina majibu kamili kama mnafanana naye. Mm. Hapana, sina majibu kamili. Mm. Uh, kumfahamu mimi naye tufahamiani naye sana. Mm. Namjua kwa sababu yeye ni mtu maarufu, namjua kwa hilo ndo ni, ni, nilishawai kuonana naye mara moja, mara mbili, mara tatu. mm -hmm. Mara tatu? mm. Ilikuwaje hizo moment ah, ya kwanza mpaka tatu? Ya kwanza nilionana naye tukapata muda kabisa tukakaa, lakini ilikuwa sio mimi peke yangu. mm. Tulikuwa na wasanii tofauti tofauti tu mm. E, tena ilikuwa Dodoma. mm. Mm. Lakini ni mtu ambaye ni mkarimu sana, hata jinsi ambavyo nilivyokuwa naongea naye, anaona kabisa ana sound good akiwa anaongea na wewe. Ile ile ile wanasemaga the first the impression the whole the impression. Kwa mara ya kwanza wakati unamuona yeye anakuona ni kitu gani, au ile moment, yani kwa sababu natamani kupata picha, ni kitu gani kiliwafanya mkaweza kubond, mkakaa, mkazungumza, ukagundua ni mkarimu na vitu kama hivyo. Uh, tulikutana kwenye safari mm. Nafikiri ilikuwa ni mkutano wa kulikuwa na mkutano Dodoma. Kwa hiyo kwa bahati nzuri kwenye grupu ambalo nilikuwepo mimi naye alikuwepo. Mm. Ehe, kwa hiyo baada ya mkutano kuisha tukaenda atutoa lunch watu wote. Yeye ndo alikuwa mm. main sponsor wa mkutano au ilikuwaje? Hapana, ilikuwa ni mkutano wa CCM. Na aliyewatoa lunch ni nani? Yeye mwenyewe. Kwa mapenzi yake tu. Mm -hmm. Ananiambia tuende tukale, sijui tuende tukale. Si kuna kuna msanii akasema Irene akataja hiyo sehemu expensive kweli chakula. Mm. Kuna msanii akasema ah, Irene sasa tunawezaje kwenda kulipa pale expensive chakula. Mm. Labda tukale kwa mantilie. Akasema ah, na nitalipa haina shida, tuendeni mtu mtalipa. Kwa hiyo mm. alitutoa watu wote lunch tukaenda ndo mara ya kwanza mnaonana sasa? Yeah, ni ile kuonana ile tunaongea hivi tunacheka ilikuwa mara ya kwanza. Kitu cha kwanza ambacho mlizungumza au kitu ambacho hauwezi kukisahau katika hiyo mara ya kwanza mnaonana, mnazungumza, mazungumzo yenu yalikuwaje? Sasa kuzungumza ilikuwa tu ni ile ni ile juujuu, tunaongea tu, tunaongea ili iwe support ili ili, lakini ile kuongea kabisa mi na yeye hivi ah, bado hatujawahi kuongea. Mm. Tuliongea tu ile juujuu, lakini anacheka hivyo. Mara ya pili na ya tatu Ah, ma, mara ya pili tulikutana kwenye msiba mm. E, kulikuwa kuna msiba wa Maunda Zoro kwa hiyo mm. tulikutana pale tukahaga kanisani. Yeye ni, ni mtu mkarimu sana sana. Baina yako na yeye yupi alikuwa wa kwanza kumuona mwenzie? Kivipi? Wakati hapo msibani msiba wanaenda watu wengi, lakini ile kukutana mpaka hiyo mka, mka, mka hug mkazungumza, nani alikuwa kwanza kumwona mwenzie? Aliniona, kwa hiyo alivyoniona akanifuata akanihug akanisalimia kwa kunihag. Mm. Mm -hmm. Kwa hiyo hivyo kwa na smile. Mm. Na walikuwepo watu wengi, lakini akakufuata wewe? No, alikuwa anasalimia tu watu. Watu wote lakini huwezi kuhagi watu wote. Kwa hiyo mpaka wewe kwako. Kweli kweli kweli, hawezi kuhagi watu wote. Mimi alinihagi. Mm, ya tatu <laughs> Ma, mara ya tatu hmm. nafikiri mimi ndo nilimwona yeye ajaniona. Hmm. Ilikuwa mtu, kulikuwa kuna msiba, mimi ndo nilikuwa nimemwona, ila hmm. kwa mbali watu walikuwa wengi hmm. Hmm. Na katika vitu vyote hivyo vinatokea mpaka anakuona na kusalimia na nini. Nakumbuka wakati unaingia ulizungumza kwamba imewahi kutokea moment ambayo mli, mlitaka kwenda nyumbani sijui ikawaje kwao au ndio hiyo ya Dodoma ya? Ah, ya Dodoma ni tulimsindikiza mpaka kwao Kisasa mm. kwa mama yake akashuka pale, ni ndio hiyo moment akanipa hela akalipia sehemu ya kulala mm. <laughs> I don't know why ni, ni <sighs> sijui sijui kwa nini mm uh, ni katika mastaa ambao ni wachache sana ambao wako kama yeye mm. kuna staa mwingine unaweza ukakutana naye hivi kwamba yani aweza akakupa muda wake mwingi ukaongea naye yani unajiona ni mastaa wakubwa sana kama mm. nikiongea na huyu sio star ah, sijui najisikiaje lakini kwa hayo ni kwangu mimi kwa tofauti sijui kwa nini sasa mimi kwa mtazamo wangu kwa macho yangu na wewe ambaye unatazama utanisaidia mimi nikikutazama unafanana na Irene. Hujawahi kuambiwa na watu wengine? Mm. Ah, tu Mm. Lakini mbali na kufanana kwa muonekano, sauti ndio kitu ambacho kili, kilifanya mpaka mimi baada ya, ya taarifa na nini nikakutafuta. Sauti pia inafanana pia vile vile kama kuna kama kuna bondi pengine au kuna kitu gani? Hmm. Ah, hapana, mimi sijui mm. naona mimi naona kawaida tu, mimi si, si, sidhani sijui mm. si, lakini kwenye sauti mm. hata mimi nashangaa, hata mimi nashangaa kwa sababu kuna la, kuna filamu nishai kuingiza sauti ya kwake mm. mm -hmm. Mhm. Ilikuwaje? Hiyo sio muhimu kwa sasa. Eh, tu, tu, tujue tu kidogo ili na mimi kumbe kile ambacho nakifikiria tuone kilikuwaje. Kuna kuna filamu ni nilishoe kuingiza, alichezaga yeye, eh, nilishoe mm. kuingiza, kuingizaga sauti mm. alishuti tena, director alikuwa Majagi mm. alishuti Sasa sauti kawa haiko vizuri kwake mm. kwa hiyo sasa na wao wakawa wanataka kwenda kuzindua kwenye mall mm wakasema sasa hii sauti hatuwezi kwenda kuzindua hii filamu kwa sababu sauti haijakaa vizuri, basi nasikia akaitwa mwenyewe Elino akaenda tena kuingiza kama mara mbili mm. lakini bado sauti kawa bado mm. kwa hiyo baada ya hapo wakampigia tena Irene wakamwambia, ah, tunakuomba samahani Irene kwa yani busiest iko busy hivyo nyingine mm. kwa hiyo akasema oh, muda tena nimekosa akakosa muda mm na wala wakawa njia panda, wakasema sasa itakuwaje, tunatakiwa tuzindue movie. Wakakaa timu yao wakafikiria, ndo wakanitafutaga mimi hapa mm. E, ndo yani ndo ilikuwa ndo, ndo solution ya mwisho baada ya kukupata wewe. Ah, basi nikaendaga ofisini kwao nika, nikafanya kaingiza sauti, ilikuwa take one mm. hata sijui ikubali ikakubali hata sijui sijui ilikuwaje yani ikawa ndo ile ile, yani mtu ukiangalia ndo kama ya kwake mwenyewe. Ilikuwa Tikwani na ikakubalika, ilikuwa ina sound vizuri mm. kwa hiyo katika scene alizofanya ukiangalia ile movie ilikuwa kama sini mbili ndio ilikuwa sauti yake mm. lakini sini zilizobakia niliingiza sauti yangu mimi na basi ikazinduliwa mall, wote wakaangalia wasanii, hata hakuna mtu alikuwa anajua mimi mwenyewe nikashangaa inawezekana vipi, lakini mpaka sasa hivi hmm. yani sidhani labda kama nimefanya naye sauti au vipi na, sidhani, lakini nashangaa kwa nini ile sauti ilifit hmm. ilifit kwenye ile movie sijui. Na na yeye mwenyewe haja haja notice chochote baada ya kuja kuiangalia movie kwamba hii sauti huenda sio ya kwangu? Um, nakumbuka na Nakumbuka aliambiwa tumefanikiwa tumefanikisha kuingiza sauti kwenye movie. Ailina akasikilizishwa akasema ah ninavyosikia stories. Hmm. Sema ah hamna bana. Sio kweli sauti ya kwangu. Ailina akakata. Akasema sauti ya kwangu bana. Msimtania akaona kaza. Wala wakawa anacheka akasema hapana sio wewe ni mtu mwingine. Ah, kwa hiyo baada ya kuisikia akaikataa kwamba sio mtu mwingine ni ya eh, kwake. Nilivyosikiaga story mm. lakini kilichoendelea hapo kwa kweli sijui. Wakati mnakutana katika hizi moment pamoja na kwamba ilikuwa hai hai au juu kwa juu kidogo. Hakuna hakuna tuseme kama feelings au kitu fulani ambacho ulikinotice kwake au yalikinotice kwako kwamba mbona ni hivi? Mbona labda uko hivi au mbona hivi mm. au mbona hivi? Amna hiyo. Amna mm. amna kwa kweli mi si, sijawahi kupata muda mwingi wa kukaa naye mm. sina ukaribu naye Irene kama hivyo nilivyosema yani na nilibahatika tukaonana naye ile siku moja mpaka tukapata muda hata wa kula chakula kanipia sehemu ya kulala mm hivi lakini sina ule karibu naye hivi, sijui nawasiliana naye, hapana. Sema kulala alikulipia wewe tu au pamoja na wasanii wengine? Mm, mimi ndo alinipa hela, kanaambia shika hii, utaenda nini? Kwa hiyo sijajua kwa watu Okay. Sasa pamoja na haya yote, kwanza nikupe pole, hata hapo unavyoongea unaonekana moyo unakuuma na taarifa ambazo mimi nimezipata ndo kama hivyo. Je, hizi taarifa ambazo mimi nimezipata, hebu tuelezee, isiwe mimi nimepewa taarifa pengine tofauti au vipi? Ilikuwaje wakati haya mambo yanatokea na mpaka inakufikia wewe na yakatokea hayo ambayo nimeyasikia? Ulikuwa katika mazingira gani na ilikuwaje? Ah, não Olha, não batis. Tem ninguém. wapi? Nilikuwa Sinza. Hmm. Mm. Tulikuwa tuna kikao baadhi ya wasanii, kikao tu cha kuna msanii alikuwa na, <coughs> anakaribia kwa, kuanza kazi yake, kwa hiyo kuna baadhi ya wasanii ndio alituita. Mm. Mm, tulikuwa tuna kikao, alikuwa Sinza pale. Kwa hiyo uh, ah, ndo hivyo, kuna msanii akasema oh, kuna sijui kuna kitu kitaachiwa saa kumi sijui nini, kumenia ndo hivyo ndo nilipata kwa kweli ay, sijui nilijisikiaje, lakini watu ambao nilikuwa nao karibu pale ndo wanajua nilijisikiaje zaidi. Sikupokea vizuri ile taarifa, kwa kweli mimi haikunifurahisha hai wala haifurahishi mm. mimi, sio ni kitu kizuri. Hiyo taarifa wakati unaipata ilikuwa ni, ni, ni kabla ya tukio wakati wewe una, unakuja ku, kujisikia vibaya mpaka watu wanakuplease na nini na vitu vyote vile, ilikuwa ni baada au ni hiyo hiyo taarifa tu kwanza? Kwamba kwa sababu mimi nimepewa taarifa kwa ufupi, tuseme kwamba baada ya hilo tukio wewe ulilia sana na watu walipata shughuli kukubembeleza na kukutuliza. Sasa mimi ndo nikawa nauliza, je, ilikuwa ni baada ya taarifa kwamba muda fulani ndio itakuwa hivi au baada ya tukio kuwa limetokea? Baada ya tukio kuwa limetokea, kwa sababu hiyo taarifa inaweza tu ikasikika kwamba kutakuwa kuna kitu fulani na kisitokea, lakini baada ya hilo tukio kutokea, nikasema mm, kwanza sikuamini. Mm. Kwanza mm, nikasema sio yeye, hawezi kuwa yeye, amna, mm, Pole sana. Kwa hiyo kitu ambacho kilikuumiza zaidi ilikuwa ni kitu gani? Mm, utu wa mtu, kuanika utu wa mtu. Ile video aionyeshi, by the way sikuimaliza mpaka mwisho. Mm. Mm -hmm. Kuanika utu wa mtu, ile video aionyeshi kuna mtu labda anachinjwa na uliwa, hapana. Ile video ni privacy ya mtu, kuanika utu wa mtu sio kitu kizuri sio kitu kizuri kwa maadili hata ya Kitanzania. Sidhani kama kuna Mtanzania anafurahishwa na iko kitu sawa. Hakuna mm. mtu ambaye anafurahishwa na iko kitu kilichotokea. Kwa hiyo kama hakuna Mtanzania ambaye anafurahishwa, basi hakuna haja ya Mtanzania wetu kusambaza hizo vitu mm. isisambazwe. Isi yani umeona kama ujaona wala hustaki kuona, sambaza. kilicho kilichokuumiza kilichokutoa chozi ni ule ni, ni ule ukaribu wako au ni vile ambavyo unamchukulia Irene au ni ni, ni... Hamna kwa kweli mm. Sina ukaribu naye Irene mm. na hata kama ningekuwa sijawahi kumwona mm. kile kitendo imagine ni kama labda ndugu yako mm. mtu yoyote labda kingemtokea achana tu na mtu yoyote. Kile kitendo sio kizuri, yani ni kama unyanyasaji wa kijinsia ku, kuonyesha utu wa mtu hadharani sio kitu, sio jambo zuri, sio jambo lenye kuvutia, haifurahishi kwa kweli. Ime, imekuathiri pengine kwa kwa kwenye engo zipi na zipi wewe sasa, ukizingatia ni mtu ambaye kuna baadhi ya vitu ni mtu unamfahamu, lakini watu wanasema pia unafanana naye, na mimi mwenyewe nimesema na mpaka kwenye sauti e, ime, kwako wewe imekuathiri vipi? Mm. Ni vile tu nijisikia vibaya yani, lakini sio kwamba nimesema yaani imeniathiri, hapana. Mm. Kama wao wameamua kuweka hadharani video ya utu wa mtu, privacy za mtu haimaanishi labda kama itamshusha usikute labda ndo itampanisha vizuri, kwa sababu kama Mwenyezi Mungu tayari alishampa hilo daraja, ashampanisha kuwa mtu aina fulani. Kwa hiyo hauwezi kumshusha hata yani, hata yani, hata ukiamua kufanya nini hauwezi kumshusha, kwa sababu tayari Mwenyezi Mungu ashampa hilo daraja. Kama unapanga kumchafua mtu, kumshusha mtu, hauwezi. Mwenyezi Mungu tayari ashampandisha. Kwa hiyo ni mapito tu, yatapita, and mimi sidhani kama imenathili kitu bali nimepokea mimi, labda nimehisi labda mimi kama ndo yeye au kuweka utu wa mtu hadharani ni kama tayari umedhamiria huyo mtu kumchafua, tayari ushadhamiria kumchafua, kumshusha. Ndo hiyo ndo tafsiri yake, kwa sababu mm-hmm. yule ni mtu mtu mtu maarufu, nani ambaye hamjui, ana familia na watoto, achana na familia yake yani Watanzania wengi sana wanampenda. Tayari ni familia, ana familia kubwa na watu wengi ambao wanamheshimu, lakini sidhani kama kuna mtu atamshushia heshima. Hakuna, hakuna. Haki ya Mungu hakuna. Yani kama mtu amemdhamilia mtu ubaya, kitu kibaya, hakuna, yani hawezi kumshusha hata siku moja, na heshima yake itabaki pale pale. Unge ungepata nafasi, kwa sababu sasa hivi inavyosemekana naye mwenyewe hajajitokeza haja popote zaidi ya, ku, ya kuposti. Ilikuwa ni birthday ile, kuna birthday sijui, lakini hajajitokeza haja, haja popote na hata akijitokeza hatujui atakuwa na lipi la kusema. Unafikiri kama ukipata wasaa wa kumwambia neno lolote unamwambia nini? Lakini pia wale ambao wanaosambaza pia una lipi la kuwaambia? Ujue kuhusu kusambaza hizi video, kuna TCRA, TCRA wana yani wana tamko kubwa so walishazuia kwamba media hizi zisiposti video ambazo sio za maadili mm. na imewezekana media gani ambayo imeposti hizo media ukiingia kwenye mitandao ya kijamii huwezi kukuta eti mtu ameposti hiyo video video yoyote hivyo sio elimu peke yake hakuna kwa sababu ulishatoa tamko umeona hakuna mtu yoyote kuposti hizo video umeona na kuna kuna hizi TV station, kuna radio station. Ukifanya kitu ambacho ni maadili ya Tanzania unafungiwa, ambacho ni maadili ambacho ni kinyume na maadili hey, eh, kinyume na maadili unafungiwa. Kwa hiyo yes. TCRA serikali ina, ina, ina uwezo mkubwa wa kukemea kitu na mtu yoyote asisambaze, hata hiyo app ambayo ina ina ina ina inaonyesha hizo video ambazo sio za maadili, ni kama app ya porn ifungiwe kuna uwezekano kwa sababu katika nchi zote kuna mabarozi ambao wanatokea hapa Tanzania. Kwa nini isiwezekane? Inawezekana hiyo basi hata kama ifungiwe au isimamishwe kwanza, kwa sababu inaharibu maadili ya Tanzania, sio vizuri, na inawezekana isimamishwe kwanza au ifungiwe kabisa, kwa sababu ni kama app ya porn. Inaonyesha video ambazo hazina maadili, inaonyesha utu wa mtu, inaonyesha privacy za mtu, maana ni privacy za mtu unazileta public. Yani hata sijui nisemeje. Sawa sawa, mi nimekuelewa vizuri na natamani nikuulize vitu vingi kuhusiana hata na, na kazi zako na vitu vingine. Sio muhimu kwa sasa hivi sio muhimu. Sawa, usilie. Well. No, no, it's okay. Sure. It's okay. She's a strong woman, Irene. She's a strong woman. Pole yako, pole yake na pole ya wote walioguswa, lakini pia jambo hili ambalo limefanyika ni kitendo ambacho moja kwa moja ni kinyume na maadili ya Kitanzania kabisa, sio tu Tanzania. Sehemu inawezekana mataifa yote duniani hawaruhusu kitu kama hicho. Sasa hiki ambacho kimetokea kinafaa kukemewa na kulaaniwa vikali na hakitakiwi hata siku moja kuendelea. Na tunapewa taarifa kwamba kuna taarifa ambazo wahusika tayari ambao wanaosambaza video hizi wanachukuliwa hatua. Kwa hiyo kuwa makini sana, jambo hili halifai na halitofaa na uangalie tu lisije lika, lika kwa aina yoyote ile.